服装什么是教你课外的服装知识？Hello，大家好，我是沈老师。最近呢发生一件事情，就是学生把衣服做好了之后去打扣洞，结果打完扣洞之后衣服扣不起来，扣子穿不过去那个洞洞。那今天就想要来教大家，到底扣子的扣洞尺寸要怎么定？那扣子的分类又有哪些？那些分类呢对应在打板上面应该给它多少的尺寸？那我们就准备开始喽。 <laughs> 那我们就先从这个扣子的种类跟大小来看啦。种类呢，基本上分为两大种类，一种呢是平扣，就是正常我们会常看到的这种扣子，有四个洞洞或两个洞洞，然后还有不同的大小。那第二种分类呢，就是这个立角扣。什么叫立角扣呢？就是你看到这个扣子的底下有一个圈圈，那圈圈会用不同的形式，那目的就是我们今天在缝的时候。 绕过这个圈圈，然后缝在衣服上面。好，那它有不同的款式、颜色，所以大致上分为这两种。那形状的部分当然就有很多很多不一样的形状，像是这个都是花的形状啊，然后都是金属的形状。那像这种呢，它的表面还有特殊的压纹、好喷漆，甚至扣子还可以去染色。所以种类上面的话，其实扣子都有各式各样不同的种类可以去做选择。 再来呢，就是它的大小啦。像这种呢，我们就是呃二点八米的。那像这个呢，就是一米的，就比较小颗。那它分别会运用在，比如说大颗，我们就会运用在外套上面啊，然后或者是大衣上面。那小颗我们就用在上衣或者是袖扣或者是衬衫。那怎么样选择呢？我们大概会分几个方向，就是如果是比较厚的布料，然后比较宽松的大衣等等外套。 我们就会使用比较大颗的，那尺寸大约落在二十米到三十米左右，就是越外层的衣服。那小颗的呢，尺寸呢大约落在十点五米到十五米左右，但也会印印。 部位的不同或设计去有所改变，所以大致上我们会分为这两类。那这两类的话，我们等下会跟大家讲说这两类的尺寸、扣子的尺寸要怎么设定。但也有例外，像是你要特殊设计，像我身上这一件，你会看到我身上这件，它明明是上衣，可是它却用大扣子，因为它想要凸显这个扣子的，呃，它有点像装饰，它可以扣也可以当装饰的一环。所以扣子的尺寸没有绝对，就是因应你设计而定。 像是立脚扣，其实它就是尺寸大小都有很多种不同选择，甚至有呃，比如说像这个小花图案的，还有熊熊图案的，立起来的，或者是很装饰型的。所以立脚扣通常都会比较属于用在装饰型的部分或者女装、童装上。这个大小跟尺寸呢，我们有一个大约的尺寸表，那我们放在我们的 IG，然后我同时图也放在这边。那大家想要知道的话，更详细的话，可以去我们的脸书跟 IG 看哦。 好，我们刚刚讲完扣子的种类嘛，我们接下来现在来讲扣眼跟扣洞。哦，扣眼跟扣洞其实是同一种东西，就是你的讲法不一样。那这其实的目的是，今天我们在衣服上打了这个扣子之后，要让这个扣子可以顺利的穿过去做扣合。扣洞的种类分为两种，一种是凤眼，你会看到它的就是扣子这个。 地方前端呢，它是圆圆的，有点像那个凤眼的眼睛一样。那第二个部分呢，我们就是平眼啊，像我身上这个，拆一个给大家看，这是一般的扣洞，就像你衬衫常看到的扣眼一样。所以大概分为这两种。那像凤眼的话，打起来的功法比较贵，所以都会用在比较高单价的服装，比如说像男西装，或者是袖扣，就是比较需要你扣完之后，它有一个。 装饰性就是尾巴也很干净，头有一个漂亮的圆形。那一般的上衣我们就是会用平眼啊，所以大概会分这两种。补充一下，如果你今天衣服做好要去给人家打凤眼的话，像凤眼的记号我们都会做在背面，因为机器的关系，它是用背面往上去看把凤眼打出来。那如果是一般的平眼的话，就从正面做记号就好了。所以这个大家要稍微记住一下哦，记号做错就会打错了哦。刚刚讲完了。 扣子种类，然后扣眼的种类之外呢，我们接下来讲，它们合起来的时候尺寸要怎么定？我就拿几个扣子来做范例啦。好，拿一个大的，一个小的来做范例。我们到底要怎么样设定这个洞洞的大小，才能确保它扣上去的时候是可以扣合的？像你看，这个扣子太大，它就拉不进去。但这个扣子放上去，它就可以顺利的通过。但又不可能说。 这个洞过大，我扣起来的时候它会松松的，所以这个尺寸到底怎么定？我们现在在这边就要来教给大家啦。首先，我们要先了解几个部位，这条是中心线嘛。好，那这个叫做持出份，那门襟的宽度呢，就是持出份的两倍。比如说像是这样，二点五，二点五，这是我所谓的门襟宽，整个的门襟宽。好，那这个持出份到底要推多少？ 我从中心线往外要推多少，我们就要看扣子的大小了。那你会想象，今天扣子扣完的时候要在这个中心线上吗？那我这边就不可以有多余的布，或者是布料太少。如果布料太少的话，扣子扣完就会露出来了。所以它一定旁边也要多余的布。所以这边的定到底要怎么定呢？我们以外套来讲的话，通常尺寸是二到二点五，甚至三，就看你扣子使用的大小。 那我会去看这个直径是多少，比如说这个直径是二点二公分左右，我的门襟就差不多使用二点二，但我都会尽量去整数了，不会让它只有零点几零点几。那取完之后，这个叫做门襟宽。扣子缝上去的时候呢，我扣洞到底要打多少？比如说，其实我的位置要这么大，我需要这么大颗的洞，它才可以穿过去。可是扣子又有厚度，所以我们现在就有一个公式了，你怎么算这个？ 扣眼的长度就是我们的直径加上扣子的厚度，所以我这边是二点二加上扣子的厚度，所以整个是二点五公分。所以我这个扣眼呢就需要二点五公分。假设我要放在这里，好，但是呢，我们的扣眼的位置又不可以从中心往外推，往这边推二点五二点五公分。 好，因为我们今天扣起来的时候要让它拉合，比如说，其实我们是这样一个左一个右嘛，好，扣子扣上去，它是中心线对中心线，中心线对中心线，然后扣子在这个底下，在这个底下，然后被拉过来，所以我们这边呢，扣子的定义就会是这样，从中心线往外推大约零点二到零点三。 再从这里往外推二点五，就是我今天要用的尺寸。所以大家会看到，我是从中心线往外先推零点二到零点三，再往这个外推二点五，是确保我扣子可以顺利通过。那这个除了是直径之外，记得加厚度哦，所以这个公式就不要忘记。那我们的记号，打板上的记号就是这个，这样子就可以去打这样子的扣眼啦。看你是要打缝眼。 还是平面，就是门襟的设定尺寸啊。那如果是小扣子的话怎么办呢？一样，我们去看它的直径是多少。这个是差不多一点三左右，所以我的从中心线这边先推我的尺出份，那我就会取整数，给它一点五，剩下的就是折进去了嘛，一点五折进去。好，接着我要设定我的扣子的位置，假设在这里。 长度怎么设定呢？一样，中心线往外推零点二之后，从这个零点二再往回推我的扣子直径加上厚度，所以是一点五，所以我这个扣子的大小就是一点五公分，大概是这样子。那记得打扣洞的时候，里面要贴这个衬哦，哦贴衬才不会布料破掉。好，所以你会看到这个小扣子的扣洞是这样子，大的扣子的扣洞是这样子。 那为什么要加厚度？因为扣子的厚度如果不够的话，你的洞洞会太小，就穿不过去了。再次立脚扣要怎么算呢？刚刚是讲平底扣，立脚扣其实也一样，我们要先找出它的直径是多少，这个是两公分，但它厚度这么厚，每个如果都加到那么厚的话，是不是扣洞就会太大？所以我这边建议呢。 直接直径加上大约零点二到零点五公分。那零点二到零点五到底要加多少？大颗的扣子你就可以加到就是大概零点五或零点三，就是取中间值。就是它如果立体度很凸的扣子的话，但如果它只是像这样子薄薄的扣子，你就加零点二就好了。所以我们就来看一下这个，这边就是二点二左右。那我再预估它这边加零点三，所以一样是二点五。 这样子的扣子也可以扣合在这个位置上。好，那如果是小颗的话，我们来对应小颗的一样，我们去量它的直径，一点一，那这个大概加零点二就好了。这边这里一点二加零点二就一点四到一点五左右，是我们刚刚说的一点四。所以它的扣子就是在这里，这样的大小。 怎么算尺寸已经教给大家，我们今天就来试试看。比如说我们刚刚的大小已经设定完，我们今天就直接来剪开试试看这个大小合不合适。那这个我是还没有去打扣眼，那我们就把这个扣子从里面塞过来看看，它有一点点阻力是正常的，它才不会太大。好，穿过去之后扣合，这个大小就是没有问题的。好，这颗扣子算起来尺寸也是差不多的嘛，所以我们来看一下这个扣子是不是能顺利通过，这样也是 OK 的。 所以，呃，扣眼到底怎么设定呢？就是扣子的直径加上厚度。那如果是立角扣的话，就是直径加上零点二到零点五公分就可以设定扣眼的。 位置啦，那位置的话就是从中心线往外推零点到二到零点三，再往内推你需要的尺寸，这样就可以确保我们的扣子在正确的位置上啦。扣眼有多重要？一件衣服呢，就是辛辛苦苦做完，最后打扣眼的细节，如果尺寸设定错误啊，打坏了你整件衣服。 就毁了。我们也有遇过，就是整批大货呢，就是给人家生产完之后，最后去打扣眼，结果打歪了、打坏了，整批货就毁掉了。所以这个尺寸大小有多重要，今天大家就要好好学习啦。那以上今天的内容呢，我们今天还有图文精美版，不不不，美的图文版。 <laughs> 放在脸书跟 IG，大家记得追踪哦。那喜欢我们的话，欢迎按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见，拜拜。